Народ, всім привіт! Приїхали ми з моїм воно, сімейством е подивитися на тваринок трошки, ну, е відволікти дітей від війни і таке подібне. От, Щоб чуть-чуть трошки е дух перевели, скажімо так. Так що е будемо... Це моя маленька донечка. Кажи всім привіт. Привіт. Е, От, Так що ми приїхали і зараз будемо платити в касу і покажемо вам звірюшок. Можливо, діткам, які не мають можливості подивитися, буде цікаво, е, сидячи вдома, подивитися на тваринок. Так що залишайтесь на каналі, е, продовження слідує, дивимося. Така там площадочка є для діток, батутик стоїть і е, різні качельки, всяке таке досить цікаво. Так що зараз ми заплатимо і будемо далі вже показувати вам, що буде. Так от. О, підійшли ми тут в них ще є курочки, ходять. Там такий курничок. Не знаю, видно вам буде чи ні. Кури, ну, стекло не дуже чисте і не видно. Ого, лиха жодна. <laughs> Приходім. Значить, дали дітям отакий корм відеречку, щоб погодувати тваринок. Так що ми йдемо. Вероніки вон теж. От. Ось ідемо. Такі страуси є. О, які хороші. Ось Отакі страуси. Вони вже наїлися. Дивись обережно, щоб руку не цей не клюнув. Таня, вони ж дивись. Ти мене добре клюнув. не клюнь. ти. Ох і здоровий. Воно один лежить той ходить. Давай, підходь. бери паличку, давай. Ой, хороший, хороший, красавчик. Давай відерце. Красавчик. Він ну, такий здоровенний. Не накладай, не накладай. Ой, Не який. Ну що, йдемо далі дивитися? Ідемо. От їм їда. А їх Ходім далі. Тут є в них такий Т-16 стоїть, мабуть, в господарстві. Прицепчик маленький. Отак от все чудово. От. Так от. Тут теж страусята. Тут якісь трошки менші. Воно. А це вже здоровий, диви, який чорний здоровий. І козочки є, а як же? І коники, і козочки. Іди сюди. Іди сюди, іди, іди хороший, іди, іди, іди. Іди хороший, іди. Підходь, підходь, підходь. Обережно Вероніка, щоб руку не Та ручку давайте, давай. Не так. Саме головне, щоб він мені в камеру не клюнув. Давай, давай. Підходь дивись, Ой, підходь до мене, хороший, дивись. краса. Одну Ох, і здорові. Ой, хороший. <laughs> Без пальчика залишилися. Комедія. Давай ще, не бійся. Так ви двом страусам свідот дасте, а іншим що буде? Страус. Сюда. <laughs> Ти хороший. Ну, такі здоровець. Ось ці м'якенькі вони. Ти здорові. Тримай. Ноги такі великі. Такі великі ноги. Ой, кушай. Ох, здоровань. Ой, не хоче, так ти поїш. Хочуть вони. Страус африканський. сидять. Вон один стоїть. Є? Здорові. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Мої там вон годують. Ідемо далі. Це якась маленька конячка. Маленька. Привіт. Привіт, конячка. Привіт. Ну мене нема зараз, дівчата принесуть тобі. Чи ти зі мною дружити не будеш, як я тобі нічого не дав? Ой ти маленька. Пилюка. Вся в пилі. Хороша. Коням дають отако з ладошки, щоб зубками не вкусила. З ладошки отак давати треба. Вона губами бере тоді, бачиш? така, як не гречанка, така шоколадка. Ай, випало. Наша ну, така. Давай. Така Ого, диви, які зуби. Яка зачіска в неї. Яка в неї зачіска гарна. Кусь-кусь. Дай зуби. Хто там у нас такий цікавий? Зараз ми подивимося. О, діти когось знайшли. Ага, малиші, карандаші. Зайченята, кровенята. Хрустяй. Ліза, диви, яка кроляча. Ого. На, на, на, на, гризи, гризи. А яблучко в тебе є? Яблучко? Ні, вроді. Диви. Угу. І все такий риженький. На равних там воно видовбане. Такі маленькі. Це в них там корм знаходиться. Тонора. Це такий корм тут. Да, жарко. А їх погладити можна? Що? Погладити можна? Ні, не можна заходити. Хто це прийшов? Хто це поприбігав? Воно дивіться, який чорний. Маленький. Він чорний, здоровий такий йде. А оце ще маленький. Маленький, ти йди, йди тобі дамо. Іди. Ходи, маленький. Ох, цей здоровий прибіг. Всіх розганяє. Диви, не дай, Ага. А маленькому не дає. Я хочу маленьку. Маленький, іди. Іди, ось сліза дасть тобі, іди. Ось, йди, йди, йди, йди сюди, йди, йди, йди. йди. Козлик пахне. За великими маленькі не вспівають. За великими. Де маленький? Давай, давай, він чекає, Ліза. Чекає. Он диви, поніша йде до нас. Ой, маленькому я дала. А, це осліка, я кажу поні. Ослік. Привіт, ослику. Привіт, ослику. Ти до нас чи йдеш? Привіт, ослику. Ой, ти такий нечесаний. О, о, їж. Ослик? Ослик. Вау! Який він красивий, ослик. А чого не, не цей? Як я вчив годувати? З ладоньки. Ого, які зуби. Да, ото може хапнуть нечайно і все. Ну все, ходім далі. Фу, жарко. Пішли. Це якийсь страус облізший. Дивись, мокрий, без пір'я. Мабуть, Воно... заленяв? Може заленяв. Угу. Такі крила дивирок розставив. Деякі пір'я. Ага. Здоровий. Здорові Ого, які тварини. ноги. Да, здорові ноги. Ого. Ти он в піску прохолоджується, бо їм жарко, мабуть. Ходім, там ще хтось є. Ух ти, в нас тут цікавинка. Ну, кози. А кози Да. що, яблучка? Козочки які гарні. Тільки обережно, в них роги. Ну, да, все. Да, тут конячки. Диви, як блестять на сонечку. А це маленькі поні. Маленький, А що їх маленький, Ця з зачіскою. маленький поні. Яблуко. З ладошки давають коням. Отако з ладошки. Бо може зубками нечаянно куснуть і все. Отак. А ось диви, який козлик. Привіт, козлик. Чи ти коза? Привіт. Привіт. Мой красунчик. Ти їсти прийшов? Он ще одне відпочиває. Ти відпочиваєш? Да? Ти відпочиваєш? Кажи, то друг. Поховалися. А тут у нас хто? Нема нікого. Поки. Може там хтось заховався. Ось красунки. Красуночки. Де кабанці? Козочки. Козочки їдять. Маленькі. Не впади, дивись, бо ще рогами воно вже не вилізеш. Ти? Це хлопчик козлик. Це хлопчик. Козлик. Вон хрюшки. А грязні які. А грязні. Свинючки. Козлик дістає поросяток. Ох і роги в тебе. Ох і в тебе роги. У мене нема нічого, це тільки в дівчат. Я тобі нічого не приніс. Я тобі, мабуть, не друг, бо я нічого не приніс. Палички їдять, Я тобі принесла. О, Привіт, пацан. Привіт. Да. Ми прийшли тебе подивитися. То може дівчатка? А може дівчатка. Ну, малички їдять. Душа. Фу, так пахне нехорошо. Пішли. Ну, Тоже поросятка. Ось дивись кабаний клан який, дивися. Ого! Диви, які в нього ікла, воно здорові. Ти що за кабан? Кабаний клан. Спить, спить, спить спить. Воно, дивіться, барашки. Да. Баранці. О! А що їм Маленький. По черзі, кукурудзяні палички. Хорошо. О, диви. Тут ще один козлик, дивись. А вон дивися, Воно конячка ще. там конячка, а он дивися під деревом заховався в тіньочку, воно ну. теж якийсь козлик. А це овечки тут у нас маленькі. А я тут теж давати. Вівці овечки. Ой, які гарні. Привіт. Ох. Їх стригти треба. Так. Вау! Більше не стрижені, подивіться. А що вони будуть? Все їдять вони. Пластівці їдять. Давай гру, їм гарно буде. А он дивись здорова, то Якась корова рогата чи що то таке. Так, так. Вівці, коні, всі разом, подивись. Да, так а що ж. Змішали всі. Воно, дивіться, який бик. корови, коні. Да, баранчиків треба було бик. постригти. Божечка, який бик. <laughs> Бик. Ой, коник, ой, красавчик, ой, красивий, красавчик. Красивий, так? Іди, іди, іди, хороший, хороший, хороший. Він їсти хоче. Ліза, неси годуй коника. Хороший коник. Ой ти ж. Ух, оце б ми з тобою дали. Дівчата, <laughs> коник до вас іде. Диви воно в нього цей гець їсть. Зараз. Да, кусає його. Хто прийшов? Давай йому трошки ж із ладошки, так як я вчив. Яблучко? Давай. З ладошки давати, я сказав. Лодоньку отак береш і даєш. Давай. Положи мені. Положи мені. Яблучко. Надо вже два, бо він вже Отак великий. О, бачиш, він не вкусає тебе ні вколи. Привіт. Хороший. А де, а де тут яблуко? Вже кончилось яблуко, корм тільки. Ну давай корм, вони теж люблять. Я ж тебе вчив, он підніми, упав. Підніми. Каже, тебе зараз соберуть. <laughs> Він носом здув у тебе ту паличку. Так це кобилка, а ми кажемо він. Це кобилка. Лізонька, Ліза, так тримай. Це кобилка, це вона, а ми кажемо він. Дивись, Це дівчинка. боком пальчики, щоб він пальчик твинив. Не Я так. боюсь. Давай ручку. Давай мені <laughs> ручку. мені Дай мені ручку, давай. І боком давай, боком. Не пальцем йому в рот. Ти не дала О, там ще маленькі баранці. О, Тримай. кабани Так що, друзі, отак от ми трошки вивезли діточок відволікти від війни трошки змінити обстановку, подумати про щось приємне і хороше, і про те, заради чого власне, е, треба жити. От, Для того, щоб бачити таку красоту, отаких тварин, отаке життя, отаку природу. Так що я думаю, що ті дітки, які не можуть попасти в такі місця, е, я думаю, їм теж буде цікаво подивитися. От. Молимося за наших воїнів, молимося за Україну і за ЗСУ наше. Я думаю, найближчим часом у нас буде перемога і слава Україні. А Залишайтесь на каналі, дивіться далі, ще включусь, покажу, що ще ми побачимо. Ага, що там? Ага, тут птиця різна. Зараз ми подивимося що там за птички є. Йдемо дивитися, що за птички. О, це цесарочки. сарочки такі хороші. Ага. А де малиші карандаші? Це сарочки. Не бійся. А де вони? А це хто такі? Я навіть не знаю, що це за такі. Хто це такий за птичка? Друзі, сонце, можливо, десь щось не попало в кадр, вибачайте, ну не бачу. Так, пробую зняти вам. Що це за птахи? Тут немає навіть наліпок, щоб подивитися. Ось ось які красиві. Вон там далі. Які красиві пташечки. Яка красива, вона може ще і їсти, прийде до лізи. Не хоче. Не хоче. Де воно яка красиве. І ці красиві. Де павичі? Павичі мої любими! Гуска. Гусочка, качечка. Качечки такі. Маленькі. Качечки, гусочки. А, тут можна так показати. Ось такі красуни. А це хто? Павичі такі чи хто вони? Красиві. чубатий, чубатий, чубатий півник такий. Чи це курочка? Ого, ого, молодець, молодець, молодець. Півник бакукурікає. Це курочки. Так, а тут у нас індики. Папа, дивись, який красивий. Ух ти, який хвіст у нього красивий. Потоповик. Ух ти! Який красунчик. А розкрий хвоста свого. Щоб ми побачили, який ти гарний. Який ти красунчик. Ой, хвіст. Ой, хвіст у павича. Там іще воно є і голубчики сидять. А тут? Да. Да. Ти розказуєш? Да. Давай на камеру. Да, скажи. О, о, о, о, пішов, пішов, пішов, пішов. Красун. Який красивий. Да. Ну, Такі цікаві тваринки. Той кричить. Коротше, жарко сьогодні, неймовірно. Десь градусів під 30. Було так прохолодно, хорошо. А зараз, мабуть, градусів під 30. Ну, Слава Богу, сьогодні 1 червня, то якраз вже пора і тепла. От. Так що десь я своїх загубив. Де вони ділися? А, вони десь там. Воно вони там ходять. Ну що, друзі, буду я завершувати вже зйомку. Отак от ми вирішили діточок трошки відволікти. Походили, подивились на тваринок. І я думаю, трошки переключилися. Вон якийсь зараз на останок покажу вам якийсь цікавий підвал там. Є такі двері, наче більш під старовину красиво так зроблено. От, Камінцем викладено. Все дуже красиво. Так що Отака красота у нас на Бориспільщині. На Бориспільщині. Так що ласкаво просимо, заїжджайте. Теж привозьте діточок, подивитись на тваринок. Дуже, Дуже гарно. Та й трошки духу перевести від того всього. В общем, все. На цьому все. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, коментуйте. І до скорої зустрічі!